Gəldiyim kursdan çox razıyam. Cənnü müəllimdən çox razıyam, Nurani müəllimdən çox razıyam, kollektivdən çox razıyam. Qızlarımız da çox yaxşıdır, müəllimlər də hamısı yaxşıdır. Allah can sağ versin hamısına. İstəyirəm ki, qızlarımıza məsləhət görəm, aşbaz kurslarına gəlsinlər, şirniyyata gəlsinlər, əl qabiliyyətlərini yüksək eləsinlər. Mən də təşəkkür edirəm sizə, Nurani xanıma, müəllimlərimizin hamısına. Bizi gülər üzlə qarşıladınız, öyrətməkdən əlavə. Canla başla da Nuranə müəllimə bizə bildiklərini öyrətdi. Sağ olsun. Dəvət edirəm, siz də gəlin. Dövlətin bizə e, fürsət bildiyi kurslardan yararlanın, sənət əldə eləyin. Hamısı öz ayaqlarının üstündə durmağı öyrənsin. Dövlətimizə də razıyam. Çox sağ olsun. Allah razı olsun dövlətimizdən də, hökumətimizdən də. Belə bir şəraiti yaradıb bizim üçün gəlirik, bilmədiklərimizi burada öyrənirik. Xalqım səninlə fəxr edir şücaət.